Irungo Urdanibia plazan obra kasi berri dira. Obra edozein obra bezala, argita argi gabilitzen da kezkak, zalantzak eta arazoak sortzen dituela eremu horietan. Hau ez da salgu espen bat izango eta biztanle horien gan, irundarren gan, horretan bizi diren, bai saltzaile, komertziante, tabernarien gan, kezkak sortu ditu eta EH Bilduk bere egiten ditu kezka guzti horiek. Ia luzeak dire, udal gobernuak proiektua aurkeztu zuela eta hilabete luze horietan EH bilduk lan egin du, prozesu parte hartzaile bat martxan jarri zuela aipatzen zuen udalgobernuak, gobernuak urasalatu eta guk gurea beste alde batetikan egin genuen, auzotarrekin, komertziantekin, saltzaileekin egonda. Horietan ekarpen batzuk atera baldin baziren ere kezka asko sortzen zirela, e, argi ikusi genuen eta lan egin bar genuela ikusten genuen. Ilabete luze horietan udalgobernutikan gobernutikan oztopoak jarri dizkigute, benetan eremu horretan aurrera emango diren obra horietan horiek ezagutzeko eta zailtasun bila aurkitu ditugu. Obra plana edo obra nola eramango aurrera nola eramango den ezagutzea ezinezkoa egintzaigu eta pentsatzen dugu udal gobernu honek e, eh, gardentasuna hitz egiten duenean ez dituela benetan paus horiek ematen. Hau ez da soilik udal taldeekiko hala gertatu, irundarrekiko eta auzo horretan bizi diren biztale horiekiko ere ala izan da, ez du informaziorik eman eta hori kezkatzekoa da benetan. Guk eskaera batzuk ditugu eta eskaera horien aurrean lehenengoa udal gobernuari eskatzen diogu alda dezala bere jarrera, zabal dezala informazio guztia eta elkarlanean egin dezala guzti hau. Benetan herritarrekin parte hartzea bultzatuz eta gardentasunean egin dezala guztiekin batera arazoak txikiagoak izango direlako eta irtenbideak askoz eta errezagoak lortuko ditugulako. Bigarrena, arazo eta kezka horiei aurre egin e, zaila baldin bada ere, gaur egun bizi dugun egoera ekonomiko honetan saltzaileek, tabernariek zailtasunak dituzte aurrera egiteko eta alako obrak oraindik ere ondorio larriagoak ekartzen ditu. Horren aurrean, guk kezka handia dugu, beraiek dituen kezka handi hori ere, aldezarreko komertzianteek duten kezka hori, hilabete urte luzeetan eh, egon den azoka, larun bateroko azoka hori lehen gongunetik mugitu egin dute eta hori kezka handia da. Beraien eskaera eta gure eskaera lehen bailen, bere eremu naturalera, urdanibia plazara itzultzea da gure eskaera. Eta hirugarrenik eta egoera ekonomikoarekin lotuta ere, argi utzi nahi dugu komertziante saltzaile horiek zailtasunak baldin badituzte, obra horrek arazoak sortzen baditu, udalak baduela eskumen bat eta eskumen ekonomikoatik begira tasak eta zergak ta, tabernari, saltzaile hauei, modu bat ba, bestean laguntzak ematea, obariak ematea da gure eskaera. Esan nahi dugu EH Bildutikan, auzo horretan, egiten diren obra horiek, ezagutzeko, informatzeko eta herritarrekin elkarlanen aritzeko prestutasun guztia daukagula eta horrengo hilabetetan ere, obrak dirauen hilabete guzti horietan, ala egingo dugula.